Hej och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag befinner jag mig i skogen på promenad med hund. Det är fredag den 13. Är jag skrockfull? Nej, inte riktigt. Så vad händer idag då? Idag händer inte så mycket. På grund av att det är regn i luften. Det är halkigt. Eh, det är två plusgrader. Men eftersom att regnet ligger i luften så vill jag inte dra ut någon utrustning och måste börja eventuellt torka den sen. Så det får bli en lugn dag idag. Jag sitter och går igenom massa filmmaterial från olika vandringar och turer jag har gjort. Jag kommer lägga upp lite, lite filmer från tidigare äventyr jag har gjort. Eh, bara för att fylla upp lite. Eh, när man inte hinner göra så mycket nya äventyr så får man ta det man har ibland. Och eftersom att det finns en del som skulle vilja se de här avsnitten eller filmerna på min naturlivskanal. Så visst, jag kan publicera dem där. Men de är ju inte färska. Men det kanske inte spelar någon roll. Så det är vad som kommer komma här framöver. Sen ska jag väl ta mig ut på någon tur. Eh, men det är ju lite svårt när man är hundvakt varje dag och ta några längre turer. Hej tjejen! Då måste man ju som hålla koll på hunden. Eh, och den lämnas ju upp på morgonen och hämtas mot eftermiddagen. Så vara ute några längre svängar är lite svårt. Men det kommer. Jag kommer kanske ha med mig hunden någon, någon sväng på något äventyr när jag har henne längre tid. Vi får väl se. Så det var det jag ville säga. Och det var ett kort avsnitt den här gången. Men bättre kort än inget alls. Så får jag önska er en trevlig helg och så får ni hålla utkik på kanalen efter de här filmerna jag pratar om. Ha det bäst så länge, hejdå!